しっかりしてナルトくこれは休止の転結これじゃ今日一日はもう。でも、誰がこんな。いや、まさか、ひまわりが白眼になるなんてな。